अरे मेरा चेन किधर गया दिल पर क्या हुआ कौन है यार अंदर बहुत जोर से आ रही है हे भगवान हे भगवान हे भगवान बटन खोल लेती हूँ थोड़ा रिलीफ मिलेगा निकलो बहन निकलो वरना मेरी निकल जाएगी अब बस एच पे एच पे ओ तेरे सुनने सुनने पैर हो मैं जाना रहना शहर ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਦਾ ਜੋੜਾ ਚਾਂਜਰ ਦਾ ਪਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ